नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूं मुकेश तिवारी और हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य संजीवानंद जी अवधूत कैसा चल रहा है प्रयागराज प्रयागराज तो यहाँ मैं बहुत दिन से आते जाते जाता हूँ पिछले साल की अपेक्षा इस बार की व्यवस्था बहुत अच्छी है और स्वच्छ सफाई अच्छा है मतलब ये एक्चुअली यहाँ त्रिवेणी लोग करते हैं एक्चुअली त्रिवेणी का मतलब होता है अपने शरीर के अंदर त्रिवेणी है पीला पीला और सुकुना जहाँ मिलता है उसको त्रिवेणी बोलते हैं तो ये एक्सटर्नल है लेकिन मेन चीज़ इंटरनल चीज़ होता है जो कि साधना के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं इसी के लिए हम लोग सब जगह घूमते हैं मिलते हैं और बातचीत करते हैं विचार लेते हैं फिर अपनी जो रियल चीज़ है उस चीज़ के बारे में हम लोग बताते हैं हम लोग योग ज्ञान साधना संतों को लेकर हाल में जो घटनाक्रम सामने आए हैं तो आपको लगता है कि इससे संत समाज को लेकर कुछ लोगों के मन में देखिए निराशा का देखिए ये मानव वृत्ति है जीव की वृत्ति है किसी साथ कुछ भी हो सकता है इसलिए वृत्तियों से तो ऊपर नहीं हो सकता है लेकिन वृत्तियों को कैसे नियंत्रण करेंगे यदि उसके पास साधना पद्धति नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता ये स्थिति तभी आती है जब उसके पास साधना सही रहता है इसलिए यम नियम जो अष्टांग योग का मेन चीज़ है उसको यदि ठीक से पालन करें जिससे कि जो मनोवृत्ति है उससे हम निजात पा सकते हैं और उससे पालन कर सकते हैं एक बहुत बड़ा मुद्दा है